¿Qué te dije, weón? Una pura weá te pedí, una pura weá. ¿Por qué le dais beso en la boca a mi mamá, weón? Salúdala con un beso en la cara, no en la boca, weón. ¿Cuántas veces te he dicho esa weá?